las tres playas más peligrosas del mundo. Actual de Bikini. Seguramente ya has oído hablar sobre este sitio, ya que hay un dibujo muy famoso que tiene como base esta área. Sí, estoy hablando de Bob Esponja. Las playas de Alou de Bikini no se puede bañarse por la radiación, ya que esta área ha sido utilizada por los americanos para usar sus bombas nucleares. Isla Centinela del Norte. Esta isla es muy curiosa, ya que a los días de hoy, queriendo o no, tienes que tener acceso a lo que pasa en el mundo. Pero esta isla no es así. La tribu indígena que vive en esta isla no quiere ningún acceso con el mundo exterior. Y quien se atreva a pisar sus tierras, ellos lo matan. Por eso esta isla es muy peligrosa y bañarse en sus playas imposible. Trinity Beach la playa situada en Australia es linda, con el color perfecto, pero ese es el peligro de esa playa. Tiene millones de medusas que tienen un veneno mortal para los seres humanos, que puede llegar hasta matar a un ser humano adulto. Por eso está prohibido el acceso y apañarse en sus playas con una multa increíblemente alta. Bueno amigos, eso ha sido todo. Déjame like, suscríbete al canal y vamos que hay más vídeos. Venga, hasta luego.